ассалаумағалейкум абзал қал жағдайың қалай денсаулығың қалай ия мынау қасиетті оразамыз қабыл болсын иә менің сөзімді естіп халық риза болып жатыр екен саған үлкен рахмет ал енді сөз айтпасаң сөздің атасы өлек дейді сол айтпақшыдай қазір қазаққа айтатын сөз көп өйткені біздің қазақ басынан не өтпеді иә хандықты жойып орыстар қырғызы бар қазақты алдап түсірген бір заман бір ғасыр болып еді Э, қазақтың арасына іріткі салып еліміздің атамыз саясына жатамыз деп леліңді төрге ілсек оның да қазаққа істемегені жоқ екен иә ол айтады екен қазақтың арасына іріткі салсаң қазақты өз өзіне айдасаң қазақтар бірін бірін жұлып жейді деген екен ол рас иә сонымен ленин деген мырза ашаршылықты қолдан жасап сталин деген ақымаққа тапсырып кеткен екен ол сөйтіп өзінің бірінші анау өзінің халқынан бастап бәрін түгел қыра бастаған ғой оның бәрін қайда тыққан оның бәрін жаңа лениннің айтуы бойынша қазақстанда бәрін түгелін өлтіріп жанып өртеп баланы бала демей әйелді әйел демей бәрін қыра бастаған мынау 1941 жылғы соғысқа қазақ бас ию керек бір жылы гитлер мен сталин екеуі ә, келіскен ғой литваны бересің ә, эстонияны бересің латвияны бересің белоруссияны бересің украинаны бересің деген содан сталин берген естеріңді сен енді баласың ғой білмейсің ғой енді мынау тарихқа үңіліп соғыстың қалай басталғанын ақырен тарихтан іздеп тапсаң бәрі айдан анық жазылған тура москваның анау бес мемлекетті алып гитлер е бұл сталин менен қорқатын құсайды, деп жаңағы нұсқау береді ал енді біз мына сталиннің берген бес мемлекетін басып алдық енді ресейді алсақ ар жағындағы мынау мұсылмандарға мен охотаға шығам деп айтқан екен аңға шығам деп айтқан екен да иә аңға шығып отырам деген екен сондай арманы болған екен гитлердің содан бұл жерде енді қазағым данышпан ғой айтады ғой аққа құдай жақ деп иә бұл жерде де жаңағы москваның түбінде бес жыл соғысып сөйтіп әйтеуір халықтың көптігіменен ә, немістерді қайтып келген жеріне қуып тықтық оны рестахқа Э, жалауды тіккен біздің э, рахымжан қошқарбаев ағамыз э, ал енді жукупты бәрі мақтайды жоқ жуковты емес біздің бауыржан момышұлы стратег болған сондай күшті болған ал оны орыстар айта алмайды іші күйеді орыстың іші тар ғой оны да жасырып қалған сөйтіп жуковты мақтайды жуковты ешқандай не жасаған жоқ соғысты көрген де жоқ соғысты білмейді де ол ол сталиннің шоқпары болған адам ақбоз атқа мініп алып парад сайын шығатын адам болған ал енді бұл соғысты қазақтың күшімен жеңді деп айтсақ та болады қасен қайсенов сияқты біздің ағаларымыз бар талғат бигелдинов деген қыз ағамыз бар мәншүк мәмедов айта берсең көп әлия молдағұлова айта берсең оның тарихта жазылмаған аттары көп әлі неше түрлі қазақтар бар неше түрлі қазақтар талай немістердің қытығына тиіп немістерді талай қырған мынау біздің мұстафа шоқайдың өзі сол германияда гитлердің өзіне айтқан сөзі бар ғой ей сен мынандай надан болар ма едің мынау істеп жатқаның не сен халықтың бәрін қырып сенің мәдениетің қайда сенің адамгершілігің осы ма мәдениетің осы ма деп бетіне басып айтқан екен біздің міне біздің қазақ мықты болған біздің қазақ күшті болған өйткені біздің арамызда әлсіздер бар намыс намысы жоқ назарбаев сияқты оңбағандар бар көрдің ба сол назарбаев сияқты оңбағандардың арқасында міне қазақстан қазір оңбай отырмыз одан кейін мынау ділмұхаммедов ахметов қонаевты мақтайды мақтамау керек ол мақтауға тұратын адам емес иә ол кісінің мына ораза айында жатқан жері жайлы болсын топырағы торқа болсын арбағы риза болсын өйткені ол кісінің қазаққа деген қасіреті болмаса әкелген жақсылығы жоқ тағы айтайын 70 жыл қазақты орыстандырып келді 70 жыл қазақ мектебінің бәрін жаптырып келді 70 жылда қазақстандағы арал теңізін суалтып жіберді оның бәрі қолдан жасалған соның ішінде қонаев мырза бар Егерде де қонаев мырза қазаққа жаны ашитын болса біздің арал суалып кетпес еді біздің қазақтың мектептері э, қазақстанда жабылмаушы еді міне қонаев не істеп кетті бізге ал енді сол қонаевтың тәрбиесі орыстың тәрбиесі назарбаевтікі не істеп кетті жылы жылы сөйлесең жылан іннен шығады дейді міне назарбаев бірінші қазаққа жылы сөйледі қазақты алдады қазақты арбады іштен шыққан жау жаман деген осы міне ішімізден назарбаев сияқты жау шықты ол жекеменшікті қолдан жасады сөйтті да қазақты қазаққа айдап салды міне соның кесірі қазір қазақтар көріп жатыр ақшасы бар ақымақ ә, намысы жоқ бойларында сондай қазақтар қазір міне өз қазағын шырылдатып жатыр арасында бәрі ондай емес арасында жақсылары да бар қазағына көмектесіп жатқандар да бар бірақ көбі мынау топан су қайдан келіп жатыр қазақстанға өйткені судың бәрін ақшасы барлар сатып алған мынау біздің ата бабаларымыз өзен судың бәрін тазалап отырған кезінде біз ол тәрбиеден ажырап қалдық біз аталарымыз таза болған аталарымыз данышпан болған ал енді міне жетпіс жыл орыстанып біз намыстың не екенін ұмытып кеттік біз темекі тартып өкпемізді шірітіп қазір өмірге қандай балаларды әкеліп жатырмыз міне егер қонаев мықты болатын болса анау семейдегі полигонды салдыра ма иә қонаевтың бізге істегені халқына істегені семейдің халқы не болды неге соны қазақ айтпайды неге мынау жоғарыдағы ағаларымыз сондай сөздерді айта алмайды шындықты айта алмайды мынау менделеевтің таблицасы емес бұл әл фараби бабамыздың таблицасы міне қазақ оян оян қазақ бәрін біл қазақ мектебіңде менделеевті алып таста әл фараби таблицасы деп жазыңдар бабаңның таблицасын қайтарыңдар павлодарды сарыарқа деп петропавлды қызылжар деп айту керек өйткені біздің қаламызда даламызда қазақтың иісі аңқып, аңқып тұру керек біз қазір қазақтар көп нәрсені айта алмайды өйткені қазір қазақтар екі сөздің басын құра алмайды өйткені неге қазір уже балаларын ағылшынша сөйлететін болды балаларын орысша сөйлесетін болды біз анау алып теңіздің ортасында алып мұхиттың ортасында отырған жапондардан қалып қалдық өйткені жапон халқы балаларын 16 жасқа дейін өз ана тілінде тәрбиелейді екен 16-дан кейін қыз жігіт болғаннан кейін әрқайсысы әр тілді таңдайды екен міне қазақстанда біз жапоннан үйренетініміз осы ғана тәрбие жапонның тәрбиесі мықты болған екен біздің қазақтың тәрбиесі мықты болу керек біз ана деген сөзді ұмытып баратырмыз қазір түріктер апа дейді екен біз міне түрікше сөйлеп баратырмыз қазір ана деген сөзді айта алмаймыз міне не деген масқара біз қазір намысты қолдан берме деген сөзді айта алмаймыз өйткені қазақтың балаларын патриот бол дейді не деген сөз құйысқанға құстырылған боқ сияқты мынау орыстың сөздері бізден қалмай келе қандай қандай адам жүректі ұстап әнұран айтады не деген масқара біздің жүрегіміз ауыра ма әнұранды қазақ екі қолды кереметтей жан жаққа сілтеп айтқан әнді біз америка емеспіз біз шетел емеспіз жүрек ұстап әнұран айтатын көрген көрген істейді көтін түрткен істейді дейді біз біреуден көргенімізді істемейік біз қазақпыз мың өліп мың тірілген алға оқысаң да қазақсың артқа оқысаң да қазақсың міне көрдің бе біздің мына жоғарыдағы ағаларымыз осылай неге ойламайды неге осылай сөйлемейді неге осылай айтпайды бізді қазақты құртып отқан осы мынау бірлігі жоқ тірлігі жоқ қазақ елі е ата бабам айтып кеткен екен бірлік бар жерде тірлік бар деген екен еңбек етсең ерінбей тояды қарның тіленбей деген екен міне сондай дана сөздің бәрін біз ұмытып баратырмыз қазір қайғайдағы апа деп қайғайдағы патриот бол деп не деген сұмдық бұл не деген сұмдық қазақтың намысы қайда мектептегі балалардың бәрін айту керек намысшыл бол де садақ садақты атуды үйренсін асықты ойнауды үйренсін атқа мінуді үйренсін мектепте біздің қазақ мектебінде осындай пәндерді кіргізу керек міне сонда анық жігіт боп өсетін жігіттер шығады қазақстанда әйтпесе біз қазір майдаланып баратырмыз ей періште алтын көрсе жолдан таят деген міне қазір біздің анау жоғарыдағы көкелеріміз ақшаны көрсе қазір ар намысын ар ұятын намысын таптайтын кезге келдік ал енді балық басынан шіриді демекші біздің басымыз шіріп отыр қазір мына сайлау не болды сайлау сайлау емес сайқы мазақ болды аманат аманат емес аманат жаманат болды ұстаздардың бәрін ұры қылды анау ұл қыздардың бәрінің басын ауыртты ассамблея қазақстан деген керегі жоқ оның көзін құрту керек оны тарату керек ол назарбаевтың құйтырғы істерінің бірі латын дегенде бізге керек жоқ нәрсе латын дегенді міне оны да назарбаев ойлап тапты неге қазақтың бәрін кеңкелес қылу керек қазақтың бәрін бұл назарбаев деген лениннің жүйесімен келген адам сталиннің жүйесімен келген адам иә біздің біздің нардай нардай жігіттердің бәрі қайда кетті анау алматы облысында қаншама ағаларымыз қайтыс болып кетті міне заманбек қайда алтынбек қайда қандай мықты жігіттер мынау атомның ең мықты азаматы ондай адам ортамызда мыңнан бірі болып ақылды болып шығады мұхтарды айтып отырмын мен міне оны не істеді назарбаев пен путин екеуі оны да түрмеге тықты міне ол да міне аллаға шүкір түрмеден шықты анау бір кезде марқұм болып кеткен журналист ағамызды не істеді бәленбай жыл түрмеде ұстап ол кісі де түрмеден шыққаннан кейін көп өмір сүрген жоқ ода қайтып кетті ей қазағым бірігейік бірлік бар жерде тірлік бар бірлігі жоқ елде береке болмайды тірлік болмайды біздің қазақ бірін бірін жұлып жегені жұлып жейді бірін бірін қаматады бірін бірін атады ей біз қазақ сондай ма біз қазақ ондай емес едік біз үш ағайындының баласы тату тәтті болуымыз керек біз орыстың сөзіне ермеуіміз керек біз қытайдың сөзіне ермеуіміз керек біз қытайдан қорықпаймыз біз орыстан қорықпаймыз иә қытайға кетіп жатқан газдың бәрін ауыл ауылға қайыру керек мына ресейге жалға берген анау байқоңырды қайыру керек мынау маскеевич сияқты мәңгүрттердің бәрін қазақстаннан қуу керек мынау біздің ақсу ферроқорытпа зауытын алып оның бәрін мемлекет өзі басқару керек міне ал енді бізде бірлік болмай тірлік болмайды ағайын мықты болайық абай атамды оқыңдар абайды оқыған адамдар жаман болмайды мұхтар әуезов атамды оқыңдар мұхтар әуезов болмаса абай болмаушы еді міне біздің анау қобыланды батыр қамбар батырларды жырауларды бәрін балаларымыз ұлдарымыз қыздарымыз оқып білу керек абзал бауырым мені қандай сен алла тағалам өзі сені тіл көзден сақтасын қайда жүрсең де аман бол бауырым біздің қазақстан осындай біздің қазақстанға өзгеріс керек біздің қазақстан өзгеру керек біздің жастарымыз мықты болу керек патриот емес намысшыл болу керек көрдің бе міне баяғыда ата бабаларымыз айтып кеткен бірің қазақ бірің дос біріңе қазақ қарайлас деп міне көрдің ба осындай ұқсас сөздерді айтатын қазақтар ал енді мынау немене міне ә, қазақты қазақ қамап жатыр қазақты қазақ тықпыштап жатыр қазақ үлкенді сыйлауды кішіні сыйлауды бәрінен міне қағылдық неге өйткені Назарбай патриот бол деп тәрбиеледі жастарды иә патриот патриотизм патриот деген өңше бір қай қайдағы жоқ сөздерді айтады міне сол патриоттың арқасында міне қазақ қазір бірін бірін патриотизм қылып жатыр да бірін бірін тыққыштап бірін бірін атып өлтіріп бауыздап сөйтіп жатыр міне көрдің бе міне осындай масқара міне болып жатырмыз қазір